बसमीम अल्लाम सामाइन बाबेलम में खुश आमदीद कैसे हैं आप सब उम्मीद है अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक होंगे सामाइन एक दफ़ा एक शख्स दरिया पे गया और मछलियाँ पकड़ के लाया घर आके उसने एक मछली अपने घर के एक पुराने कुएं में डाल दी कुएं में मेंढक थे जैसे ही मछली कुएं के पानी के अंदर गई वो मेंढक बहुत डर गए हैरान हुए परेशान हुए ये क्या चीज़ आ गई है फिर उनमें से एक मेंढक ने थोड़ी हिम्मत की और उस मछली के पास चला गया उसने उस मछली से कहा कि तुम कहाँ से आई हो तुम कौन हो मछली बोली मैं मछली हूँ और मैं दरिया से आई हूँ उस मेंढक ने पूछा दरिया कितना बड़ा होता है तो मछली बोली दरिया बहुत बड़ा होता है मेंढक ने अपने ही गिर्द एक छोटा सा चक्कर लगाया और बोला अच्छा इतना बड़ा दरिया होता है वो मछली बोली नहीं दरिया इससे भी बड़ा होता है अब फिर से उस मेंढक ने एक बड़ा सा चक्कर लगाया और बोला अच्छा इतना बड़ा होता होगा मछली बोली नहीं इससे भी बहुत बड़ा होता है उस मेंढक ने आधे कुएं का एक चक्कर लगाया और बोला अब मुझे पता चला है दरिया इतना बड़ा होता होगा मछली ने कहा नहीं दरिया तो इससे भी बहुत बड़ा होता है फिर उस मेंढक ने पूरे कुएं का एक चक्कर लगाया लगा के मछली के पास वापस आया और आकर कहने लगा कि दरिया इतना बड़ा होता है वो मछली बोली नहीं दरिया इससे भी बहुत बड़ा होता है असल में तुम्हारा कसूर नहीं है तुम कुएं के मेंढक हो तुम्हारी सोच ही इतनी है तुम ये बात समझ नहीं पाओगे मेंढक कुछ सोचता हुआ वापस चला गया और मछली मुस्कुराते हुए उसको देख के रह गई समय मेंढक ने कुएं के अलावा तो कुछ देखा ही नहीं था इसलिए उसकी सोच कुएं तक ही महदूद थी वो दरिया कितना बड़ा होता है और कैसा होता है ये समझ ही नहीं पा सकता था ऐसे ही हमारे इर्द गिर्द कुछ लोग भी कुएं के मेंढक ही होते हैं जिनका ख्याल होता है कि सिर्फ उनके नज़रियात उनके अकायद उनकी सोच ठीक है बाकी सब गलत है ऐसे लोगों से बहस ना किया कीजिए ऐसे लोगों को उनके हाल पे छोड़ दें मुस्कराइए और आगे बढ़ जाइए यही आपके लिए बेहतर है इसी में आपकी भलाई है समय ये बात करने का ये कहानी सुनाने का मेरा मकसद ये है कि कुएं के मेंढक ना बने ट्रेंड्स को फॉलो ना करें बल्कि खुद अपने आप को ब्रांड करें ऐसा ना सोचें कि मेरे किसी चाचा या किसी मामा ने डॉक्टर बन के बहुत कमाई की है किसी चाचा या मामा ने इंजीनियर बन के बहुत कमाई की है अपने वक्त के अमीर हुए हैं तो मैं भी यही बनूंगा मैं भी ऐसे ही करूंगा तभी कामयाब हो जाऊंगा नहीं मैं ये बात बार बार कहती हूँ कि स्कोप किसी भी फील्ड का नहीं होता बल्कि स्कोप तो खुद इंसान का है स्कोप तो टैलेंट का है अपने टैलेंट को बढ़ाएं समय आज डेटे का दौर है आज इस दौर में डेटा इस लेवल तक पहुंच गया है कि हमें ये बता दिया गया है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगस्त में बच्चे पैदा होते हैं समय स्कोप टैलेंट का है स्कोप ब्रांड का है इसलिए खुद को ब्रांड करें ब्रांड खुद को फेम करना नहीं है बल्कि फेम के साथ साथ रिस्पेक्ट यानी कुछ ऐसा हो जाए कि दूसरे आपका सोचें आपका तस्वर जिसके भी जहन में आए तो एक रिस्पेक्ट एक अच्छी फीलिंग अच्छी सोच आ जाए ये ब्रांड है समय हजरत उम्र फारूक ब्रांड है हमने बचपन से उनके बारे में इतना पढ़ा है इतनी स्टोरीज सुनी हैं कि आज अगर नाम लिया जाए नाम सुना जाए तो फ़ौरन से पहले जहन में अदलो इंसाफ आता है समैन अब्दुलसत्तार इदी ब्रांड है समाइन टीपू सुल्तान ब्रांड है समाइन आगे बढ़ना है कुछ करना है कामयाब होना है तो अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाएं दूसरों की रिस्पेक्ट करें खुद में सब्र और बर्दाश्त पैदा करें अच्छे डिसीजन मेकर बने खुद में कम्युनिकेशन स्किल्स पैदा करें लाइफ एक स्मूथ लाइन नहीं है अगर आपने कामयाब होना है अगर आपने कुछ पाना है तो लाइफ तो जिग जैग की तरह है अब इस जिग जैग से घबरा के इस तकामत का दामन छोड़ देना या फिर डिप्रेस हो जाना नाकामी कहलाएगा इस ज़िंदगी को मुश्किल समझ के घबराइएगा मत इस ज़िंदगी के अतार चढ़ाव ज़िंदगी के जिग जैग को इंजॉय करते हुए गुजारिए अगर आपने कामयाब होना है कुछ पाना है तो उसके लिए प्राइस पे करें और जब आप मेहनत करेंगे सब्र और इस्तकामत से काम लेंगे तो आपको ब्रांड होने से कोई नहीं रोक सकता ब्रांड होकर भी हम्बलनेस शो करें उस पाक परवरदिगार के शुक्रगुजार बंदे बनकर रहें आजिज बंदे कर रहे वो पाक परवरदिगार कामयाबी भी अता करेगा और बेबहा नवाजेगा सामाइन अगर मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करें और अगर आप बाबे इलम पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि बाबे इलम पर अपलोड होने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके अल्लाह पाक आप सब हामी नासर हो बहुत शुक्रिया अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें अल्लाह हाफिज़